нас есть два формата обучения. А, контент одинаковый, хочу сказать вам. Есть обучение с координатором. Координатор – это человек из нашей команды, абсолютно э, специализированный, да, то есть он четко понимает, что он делает. Кто-то из нашей команды. Это человек, который ведет вас полностью по обучению, и он абсолютно компетентный во всех вопросах, которые вы будете ему задавать. Второе обучение – это у меня личное. Смотрите, контент одинаковый, то есть информация, да? А, есть 8 сессий, где мы вот это все разбираем, как выбрать профессию, как искать работодателей, как им писать, как с ними общаться, как им правильно задвинуть про сайт, да, если мы сделали аудит и так далее. То есть контент. Есть э, 8 больших сессий именно по базе, по удаленной работе, плюс вы в процессе выбираете себе профессию, и уже дальше углубленно изучаете ее. Мы сейчас, кстати, взяли три хороших таких направления. Первое – это копирайтинг. Это самые такие направления, я называю их чистые, потому что из них можно куда-то выйти. Из копирайтинга можно там, в того же администратора соцсетей, да, либо в контент-менеджер, еще куда-то. Копирайтинг. Второе – это дизайн, веб-дизайн. Третье – это реклама три таких больших кита, на которых сейчас в основном как бы все держится. И все эти профессии, они очень востребованы на сегодняшний день. То есть вы выбираете. Дальше. А, все уроки, они идут в видеозаписях, то есть вы можете их смотреть в любое время, у кого, когда оно эффективное. Да? Я утром не могу вообще не воспринимать информацию. Я, допустим, я вечером, да, я вечером сижу Дальше вы выполнили, посмотрели урок, выполнили задание, домашнее задание, если какие-то вопросы есть, обратились, либо сюда, либо сюда, да, в зависимости от того, учитесь. Получили обратную связь, сделали полностью домашнее задание, получили следующее видео. Это гарантирует вам результат. В первую очередь, потому что э, не, у нас нет людей, которые тупо прослушали и ушли. Это неэффективно. Не, не Если ты хочешь одну из трех профессий освоить, ты а, можешь... Даже взять. с нуля можно? Да. да. А если я хочу сразу стать администратором соцсетей? Это вот это. Да. То есть здесь в рекламе мы сейчас, смотрели. в рекламе мы сейчас больше затрагиваем соцсети, потому что на, на, на сегодняшний день это очень обширная тема. В том числе таргетированная реклама. Это знаешь, когда ВКонтакте, у тебя вот так окошко ВКонтакте, вот тут у тебя там и записи, да, и вот тут у тебя окошки вот реклама таргетирована, выгоднее. Вот, в общем, реклама работает хорошо и не надоедает. Дальше, то есть видеозаписи, у вас идет обратная связь, и, соответственно, выбор профессии. То есть это все сюда входит. Вы входите специалистами. Все это в общей сложности 60 дней. Есть некий дедлайн да, на выполнение одной сессии. А, дедлайн идет 5 дней. То есть это реально адекватный срок, за который можно сделать домашнее задание. Потому что люди все разные. Кто вообще классно с интернетом, тот за день делает. Кто туго, тот за пять. <laughs> Да. Если что-то не получается, вы обращаетесь к этому туда.